мақтай тұрған жол толтыра жүзүндө эмес артынан мактайлы бир артынан мактайлы артынан мактаган миңдеген ибадаттан да сообу жоғары артынан мақтаған анткени бұл жерде жүрөгүбүздүн биримдиги тұрады ошон үчүн кимди жаман көрсөңүз ананы мактаганды баштаң дейт кимди жаман көрсөңүз мени баштаң нафс каалабайт бирок нафс каалабайт жаман кыйналат да көбүнчө аялдар да жаман кыйын да еркектер ғой кіші ептеп септеп бир нерсе болот анан аялдарга ох ох ох эки чоң эми абройлуу киши эми кичине келишпей калды да элдештирип коелу деп аракет кылып ошо эки миң он бешинчи жылы анда муфтий элем анан кийин экөөнү антсем болбойт мындай болот анан кийин ошо сөздөн сөз чыгып анан мындай сиздерден сураныч мындай кылыңыздар сиз буну мактаңыз сіз бұны мақтаңыз қиын да қиын қай болсын жиынға барасыз ғой жамандағанға уже тоқтатыш керек аны ансыз біз басымыз бірікпейді азыр егер де игілік жақсылықты қаласақ шайтанды наразы қылғанды қаласақ алланы разы қылғанды қаласақ анда сіз бұны мақтаңыз сіз бұны мақтаңыз мақтаңыз мұндайда берешенді мақтабағандық сараңдық дейді берешен жомарт машалла мечит салды мечит салды медресе салды көп жақсылықтарды қылып жатады біз жүрегіміз ана мен қылған жоқпын дағы эле ошону мактап койгонго дагы жүрек болбой атат да башка бирөөнүн кылганын да мактаганга да жүрөк болбойт да ичи тардык да э иә бул сараңдык да булчу ошон үчүн берешенди мактабагандык мекен сараңдык санаңдық андай қылбаш керек альхамдулилля жоқ очерінде мақтағанды мақташ керек мақтаға лайықтыны мақташ керек бірақ аша чаппаш керек о деп бұл жаққа сала береміз да біз ше мынанша эле кылган эми совсем өтө эле да ал алдағы болбойт шариятта алдағы болбойт алдағы болбойт аша чабы да болбойт канча болсо мына ошончону макташ керек айта билиш керек да аллахым қабыл қылсын так пайғамбар саллаллаху алейхи уассалям а мына аятты айтып берейін инналлаха тағала дамма ма юхиб аюхмада бима лам яфал қылуаған ішіне мақтау күткенді мақтау еңсегенде алла тағала жамандаған бұны сен қылмаған ішіңе тем более қылған ішіңе дағы мақтау үшін керек еле өзі ше шын шынына келгенде а қылмаған ішіңе қандай мақтау күтесің ана Алла тағала айтады құранда лә сен аллаға берілген нәрсеге қиынсынып жана жақсы көрген нәрсе нені жақсы көрсетеді екен қылбағанына мақтау алғанды жақсы көрсетеді екен да қылбаған нәрсесіне мақтау алғанды жақсы көрсетеді мені мақтасын деп несіне мақтасын беріште ал қылған жоқ аны алла субханала тағала бұларға ескерту берген мұндайлар жақсы емес ақыбеті жақсы менен бүтпейді жаншыдағы сазап бар тияқта пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламдың сукут үн шықпағаны бойынша хусейн разиаллаху анху айтады атаман сұрадым әли разиаллаху анхудан кайфа кана сукутуху саллаллаху алейхи уассалам пайғамбарымыздың үн шықпай қойғаны қандай еді деп айтты кана сукутуху аля арба төрт нәрседе болады әлі дейді ал хелім біріншісі, хелім дегені жұмшақтықта, көтөрүмдүүлүктө ал хадар от тагдир от тафкир этияттуулук <coughs> от тақдир а тагдирдин маанисин бериптир фи тасвиятын надар баардыгына тегіз кароодо баардыгына тегіз карайт эле ылдый өдө кылбайт тафкир ой жүргізу тадаббур ой жүргізуді дейді ал истима байнан нас адамдардың ортасында сөзге ой жүргізеді қарайды еле көреді еле пайғамбарымыз да өзгөчө жұмшақтықпенен сабырдылықта ешбір нәрсе пайғамбарымызды ашуландыра алмайды еле ешбір нәрсе ашуландыра алмайды еле өзінің болған илимин tajribasın, küçün, akılın, sözün, ümmetde onluğu için sarptağın. Şu adamlardan onda on olsa ekan депчи ошон үчүн сарптаган эми жалпы пайгамбарыбыздын адептерине келе турган болсок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам олуттуу токтоо алып жүрөт эле өзүн كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس وقارا وقار деп ушуну айтат өзүн токтоо кармап жүргөнү өзүн олуттуу кармап турган адабан алардын эң адептүү улуусу эле абу дауд шарифте келет хариджа ибн зайд ансари радиаллаху анхудан риwayat كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أوقر الناس في مجلسه لا يكاد يخرج شيئا من أطرافه пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам жиында отырғанда олуттуу отурчу серьезный ошол эле кезде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан эч бир нерсе чыкпайт эле дейт кандай десең оозуна бир шилекей мурдунан болсо куюлган жимкирик аалымдар мындай деп айтыптыр мин бузаки фамихи мухата анфихи же болсо тырмагын мынандай нерсеси жок пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аябай тазалыкка көңүл бургандыктан өткөндө сабактарда айтканбыз дайыма мисвак колдонот эле ушунчалык мисвакты көп дүниеден қайтып жатқанда да ақырғы амал мисвак болып кетті ғой мисвак менен ушунчалык карайт эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн денесинен эле ушуну табии алла таалам ушундай кылып койгон денесинен жыпар жыт чыгып турчу ошентсе дагы атыр себингенди пайгамбарыбыз жакшы көрөт эле атырды айтат эле атыр боюнча белекке атыр боюнча себингенге мұсылмандарға қанша рахат жетсе ошоны сообун алғанға ә? Э? біз мысалы мешітке келіп атабыз ғой мешітке келгенде эле бир топ ниет қылып қойып келсек болады екен да мен шам оқимын мұсылмандарды зиярат қыламын илім аламын илім қолымнан келсе башқа беремін мұсылмандарға рахат жыпар жыттыға себініп алып мұсылмандарға рахат жеткіремін иә мұсылман егерде бір қайсы мұсылман қажеті болып қалса аны бітіремін мұсылманға салам беремін бір эле мешітке келгенде бир канча ниет кылып койду кет ибн мажада келет исмаил айтат дахална хасан биз хасан разиаллаху анхуга кирип бардык эле ә бұл хасан басри екен хасан басриге наудуху байт зиярат қылып барғанбыз дейді барсақ үйіне адамдар толтура екен бардық әлі екі бұты мындай тартып алды эми ошол хасан басри рахмалла айтат биз дагы абу хурайрага барсак абу хурайранын үйүндө зияратка адамдар көп келген экен дейт эки бутун сунуп отурган экен урматтап алар келди кишилер кирип келди эле эки бутун тартып алды дейт ал айтат абу хурайра разиаллаху анху айтат пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын үйүнө кирдик эле пайгамбарыбыз жаткан болчу дейт жамбаштап качан бизди көргөндө бутун тартып алды жата берген жок да салам алейкум жок бұтын тартып урматтап ананы э, жан баштап жаткан анан анан пайгамбарыбыз айтты кийин айтты менен кийин ушундай бир коом силерге келет алар илим талап қылып келет ошондо илим үчүн келдиби аларга кош келдиңиздер кош келдиңиздер деп тархиб айтып койгула дейт жана аларға саламдашып аларға ілім үйреткілі деді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ұлуларды урматтоо боюнча сөздө сураганда ә, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сый катары жана ар бирин мертебесин дин даражасын урматтоо аларды сактап улууларды урматтайт эле бухари шарифте келет сахл ибни аби хасмадан риваят бир топ кишилер пайгамбарыбызга келди дейт жа абдурахман ибн сахил дейді ибн масуд разиаллаху балдары келді дейді бір топ кісілер келді дейді фақолу алар келіп ананы айтқан екен я расулалла біз хайбарға бардық ал жерде ушундай немелерді таптық бир арабыздан біреу өтіп кетті эле аны зиярат қылдық кылдык дейт жерде абдурахман сөзді баштады эле ал кичинекей болчу да ошо коомдо эми жаш болчу да кичинекейден жаш болчу дейт пайгамбарыбыз ага айтты кәббір деді улуға сөз бер деді демек мына жерде қоғамдан бір жас сөйлеп жатса анан ақсақалы бар екен ақсақалдарға сөз беріледі ана пайғамбарымыз акбар улудан баштайт эле әл кибра әл кибра улудан улудан деп айтады эле каббир каббир улуудан баштагыла бірінші улуудан баштагыла юрида син мындайча айтқанда бул да биринчи ошону келип калса тамак тартканда төрүгө отургузганда сүйлөөгө келгенде улууда демек жаштар қарап неме қылып коюш керек Арауызда ұлу бар ғой сөз талашып ме ләлә ләлә башына жоқ тоқтат мындай қарап ұлу бар арауызда ұлы егер ал рұқсат берсе мейлі анда сіз сөз баштаңыз ұлыны урматто мына пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам не деді имам ахмад ибн аббас разиаллаху анхумадан келтірген өзінің кітебінде хадисте пайғамбарымыз айтады лейса минна мәллам юаққир кабир уа ярхам сағир уа ямр бир маруф уа мункар пайғамбарымыз айтты ол оны ұрматтап алған кішілерді кішінелерді ыззаттап алған райым қылып алған жақсылыққа шақырып алған жамандықтан қайтарып алған бізден емес деп қойды ибн аббас разиаллаху анхудан риуаят пайғамбарымыз айтты әл барака маа акабирикум береке сілердің ұлуларыңар, менен бірге деді мындай дегені ақсақалдар қариялар ошоменен бірге дейді бір риуаяттарда келеді пайғамбарымыз айтқан иннама тунсаруна бидуафаикум сілерге жардам беріледі алсыздарыңар жашы улууңар кабирукум демек улууларды ептеуле булар эми карып калганда эми мен эми жоқ жоқ жок жок жок жок буларда береке Бұларда береке ошон үчүн кудай кааласа биз буларды урматтасак кийинки муун бизди урматтайт риваятта келет кимде ким кимде ким бир улуу аксакалды урматтаса алла таала алла ушундай кайраттуу зат эртеге бул карыганда алла таала ушундай бир кишини дайындап берген буга кызмат кыла тургандай сөзсүз иншалла жашыбызда бирөөнү биз азыр карап турупчу бирөөнүн улууну урматтап койдуңузбу э кудай кааласа бунуңуз эске алабыз дегендей алла тааланын периштелери эске алып коет экен да учур келет сен дагы кызматка муктаж болосуң алла ушундай адамды даярдап коет сага кызмат кыла турган каяны даярдайт кыжаалат бир бір келди келді риваятында жакшылык жақшылық сілердің менен дейт улуу аксакалдарыңар менен биргеликте дейт ә. динде дагы илимде дагы береке аксакалдарда мен кедей ақсақалдым намаз оқыған бар астағфирулла бар да эми ошондо дагы аксакалдык өзү урматка жетиштүү да муну унутпайлы эгерде машалла намаз окуса о анда маша куран окуса андан дагы демек иншалла аксакалдын өзүнүн жашын урматтап коелу убада ибн самит радиаллаху анху айтат пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан мындай деген лейса мин уммати мен үммөтүмдөн эмес дейт ким мәлләм юджилля кабирана біздің ұлыларыбызды урматтабаған так уа ярхам сағирана кішінелерімізге райымдылық қылбаған уа яриф ли алимина хаққаху ақысын білмеген менің үмметімнен емес деп қойды демек туғандар бұл жерде илімділердің ақысындағы білейлі кішінелерге райым қылайлы ұлыларды ұрматтайлы пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам өзінің ауасы аббас бар атасы менен бир тууган эле да ошону сыйлайт эле сыймыктанат эле сыйлайт эле да сыймыктанат эле угуңуз табараниде риваят келет ибн аббас разиаллаху анхумадан ал өзүнүн энеси умму фазлда риваят кылат аббас бир жолу пайгамбарыбызга келиптир атан аббас أن العباس أتى النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه قام إليه وقبل ما بين عينيه ثم عقده على يمينه صلى الله عليه وسلم ثم قال هذا عمي فمن شاء فليباهي بعمه мындай дейт бир жолу аббас разиаллаху анху пайгамбарыбызга келди дейт пайгамбарыбызга келгенде пайгамбарыбызга басып келгенде эле көрүп ордунан тура калды пешенесин эки пешенесин ортосунан өптү дейт экөөсүнүн ортосун кийин оң жагына отургузду анан айтты адамдарга бұл мен ауам деді так кім қаласа менен қиынсына берсін деді мына қарашы қандай менен сыймықтана берсін деді мубахат деген мындай менен сыймықтан мына мен ауам деп қарашы демек атабыздың бір туғандары бар ғой машалла аны сыйлайлы урматтайлы апабыздың бір туғандары бар ғой тайкелер урматтайлы сыйлайлы бізден бір жас чоң болса дағы бір жас чоң болса дағы Фақала Аббас айтты, «Ни'мал қаул, я Расулалла». О, Алланың елшісі, ұқмыр сөз айттыңыз ғой деді. Жақты да жақпаймын деді. Ошо онша адамдар арасында ке, бұл менің ауам деп атады. Кім қаласа ауасы менен мақтансын дейді, сыймықтансын дейді. Жақты да бұл айтады, «Ни'мал қаул, я Расулалла». ұқмыр сөз бол дейді. Хакимден риwayat бухари шәріфте де келеді ибн омар разиаллаху анхудан хазірет умар разиаллаху дорында қатшылық болып жамғыр жауай ошону рамада деп қояды мындай чаңдап қалады ғой боп боз болып қалған екен да мына пустынядай болып мындай аның стелаларда пустыня ғой бір кейде мындай боз болып қалады жамғыр жауай қойғандайшы ушындай қиын заман болып кеткен бір жолы хазірет умар разиаллаху анхудың орнында қатшылық құрғақшылық мына ошонда анан хазірет омар разиаллаху дұға қылған я алла мына пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның дорында ушу аллахума хада амму набик бұл пайғамбар сенің пайғамбарыңдың ауасы бихи фасқина иә алла саңа ушуну ортаға салып дұға қылып атабыз пайгамбарыбыздын ауасын не деп атат ортаға салып дұға қылып атабыз бізге жаңбыр жаадырткын көп өтпей жаңбыр төгіп жаса болобу жаңғыр төгіп жасаған анан умар разиаллаху хутба берді я юханнас ей адамдар ей адамдар не деді инна расулалла саллаллаху алейхи уассалам кәна яра лил аббас ма ярал валад ли валидихи аббас ушундай көрөт эле кандай кандай бала атасын көргендей. Пайғамбар ушундай ошон үчүн урматтайт эле сыйлайт эле жакшылык кылат эле силер дагы пайгамбарыбыздын мына абасына бізді да кылып аны жакшы мамиле кылгыла жана башка деп аббас разиалла анхуну умар усман разиалла анхума халифа болгон учурда дагы ат минип баратканда же төө минип баратканда көрүп калса түшүп учурашат эле сыйлайт эле ә, сыйлайт эле баардыгын силерге акыркы хадис менен бир бүтүрөйүн анда демек пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің берекелі хадисінде айтқан үш түрлі адамды сыйло абу дауд шарифте келет екен мына емесімен айтайын абу дауд шарифте келеді абу муса разиаллаху анхудан риуаят пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады инна мин аллаға урмат сый көрсетуден болып есептелінеді икрама шейбатин муслим мұсылман ақсақалды урматтау мұсылман ақсақал ұрматқа ақс, ә, э, мұсылман ақсақалды урмат көрсету аллаға урмат көрсету болып есептелінеді екен да қараңыз мұсылман ақсақалдардың барлығын урматтайды тақсырлар қияқ пияқтарын қарабай құранды көтерген қарыларды ұрматтаған алдағы қары қандай ал алымша қосымша қылбай құрани кәрімде қандай болса ошондой амал қылған ошондой карыга урмат сый көрсөтүү аллага урмат сый көрсөтүүгө барабар икрама зи султанын муксит адилеттүү бадышага урмат сый көрсөтүү аллага урмат сый көрсөтүүгө барабар экен ошон үчүн иншаалла биринчиден дуа кылайлы алла таалам бадышаларыбызды адилеттүү кылсын бүткүл дүйнөдө бадышалар адилеттүү болсун элине боорукер болсун а эли урматтай турган болсун сыйлай турган болсун тууган ошондо улуу жаратқан алла субханала тағала бар амал қылсаққа тауфиқ берсін жаңа бізді алласын деген осы аббастың